Uno de mis productos preferidos de Alquimia es el Post Firming Body Oil, una línea de aceite para el pecho para la mujer y es uno de mis favoritos. Pues me gusta aplicármelo por las mañanas, después de la ducha, y así lo llevo conmigo todo el día. Es un olor muy femenino, que me, potencia la feminidad, y me gusta mucho que me acompañe durante toda la jornada. No solamente por la textura y por el producto, sino también por el olor, por la conexión que hace con mi feminidad. Sí, recomendaría este producto a todas las mujeres. Creo que además yo lo he utilizado en un periodo largo de tiempo y creo que ayuda. Ayuda mucho a poner el coche firme y a potenciar una parte de nuestra belleza natural.